revient à zéro. C'est une barrière. Ah bah non, maintenant ça me parle, tu vois. Il est peut-être chalot, quoi. Mais les gars, j'étais dans son la création de LGUHC, un seul rôle a le pouvoir de choisir l'issue de sa game. Et si demain on vous proposez de choisir, choisir entre passer pour un villageois mais être un loup-garou, ou passer pour un loup-garou mais être villageois Ajouté récemment, le rôle du chien-loup permet ce choix. D'un côté, choisir la forme du chien, et donc être dans le camp des villageois. Vous devriez gagner avec le village, mais les loups-garous vous verront dans leur liste, et les rôles à info du côté du village vous penseront loup-garou. Et de l'autre côté, choisir la forme du loup. Cette fois-ci, vous gagnez avec les loups-garous. Mais les loups-garous eux-mêmes ne vous voient pas dans leur liste. Et les rôles à info du côté du village, lorsqu'ils vous auront pour cible, vous détecteront comme un simple villageois. Je te repose la question, toi qui regardes cette vidéo. Quelle forme aurais-tu choisi Ah, annonce des rôles Vous êtes prêts Je vais crier « Ah !» une manière très contente de mon rôle. Ah, c'est cool Ah J'ai choisi. Mais vous ne le saurez pas. Voilà. Ah ouais, je me suis fait Mais je sais pas, il m'a tapé dans un champignon. Mais il t'a tapé pour te tuer Il m'éclate les Oui, oui, pour me tuer, il me foutait des coups d'épée. Qui a fait ça qui l'Icra. Il t'a tapé dans un champignon Ouais, j'étais en sling dans un champignon, il est rentré, il m'a full tapé. Oui. Je l'ai tapé, il s'est glitch, on est ressorti et j'ai run. C'est toujours sur la... Attends, attends Abracadabra Omega <laughs> Oh, Oh Vas-y, vas-y ah, Trop efficace quand on est Freedom, as-tu un livre Euh, oui frérot Oh, bah, si, c'est très gentil. Oula. Oula Fukidam, viens Laisse-moi tranquille. Merci mm. à Fares. Ou qu'on du stuff, là. ouais, ça serait bien, oui. Parce que bah là, sinon on va se retrouver bloqué, quoi. Euh, oui, clairement, oui. Par rapport... Oh. Euh, par, euh, euh, T'es mon cupidon, c'est ça Ouais, c'est ça. <laughs> ok, ouais. T'es con, quoi. <laughs> non, mais c'est bon, oui, je suis pas stupide. Mais du coup, enfin, moi, je pense, qu'on euh, peut, on peut. agir assez rapidement euh, sur, euh, quelques, personnes qui s'isolent. Il y a pas mal de gens, ils vont vers la droite, là tout la droite là-bas. Ok, ok. En vrai, on a une team, ça va. Hmm, elle est vraiment lourde. Hein. Bah ouais. <laughs> on peut arrêter cette mascarade, s'il te plaît. <laughs> bah, je rigole pas, moi. Bah, alors t'es bourré, frérot. Bah, non. C'est hein. Bah non. Bah, si tu rigoles pas, t'es bourré. Hein. Ah, je rigole pas. Hein. Ok, ok. Je vérifie juste. Je, je, je, vais éviter euh, le moindre brain là-dessus. <laughs> D'accord, ok. L'espace d'attente, j'étais en mode bah non, c'est pas <laughs> Oui, non, je, je vérifie juste, En vrai, c'est hyper stylé par contre. Hein. Attendez, il a dit que la team était vraiment pas dégueu. Et dans la team, on a. Bon, c'est le rendez-vous. Y'a qui qui est pas dégueu dans la game Y'a oh, Sherry. Vraiment Il y a Omega. Putain. Personne qui est mort là. Ah si. Ah bah nickel. nice J'aurais pas un diamant. Parce que t'es nul. Euh, c'était du pif, désolé. Wesh Il était où T'aurais pas un diamant Il était là, Freedom. Yo, dingo. Attends, mais, Attends, mais pourquoi il Il y a oh, en train de parler. Par, euh, en face là-bas, au pied de la colline. Oh non, j'ai bugué. Tu peux, monter Moi je Ouais. Faut finir avant euh, Parce que bah en fait, euh, je connais un autre méchant là. on va ah. pas pris kill. Ouais, moi J'ai rien fait moi Mais certes, c'était un 20 kill Quoi euh, ouais. T'es sûr de ça, ta T'es Certain. Ok. Tu m'as mis un coup là, Bichard, je reconnais oui, bah je non, tué quoi. si oh il est pas méchant, je me coupe une couille par contre. Hein. Je bah, Si il est pas méchant, on te tue. Hein. Bah, je viens de tuer, je viens de avant quoi. Ah, ok il était transo. Hein. Pourquoi chaque fois, à chaque fois que tu fais tes games, t'es pressé après ah, mais, pourquoi tu euh. m'attaques Non mais non mais tu l'es hein Non mais attendez attendez Oh laissez-moi finir laissez-moi finir Laissez-moi finir Laisse-moi finir. Vas-y, explique, explique. Bichard bah, explique on On est l'équipe d'intervention. Franchement, franchement, j'ai pas besoin de m'expliquer gros. Tu veux juste finir la game en fait. Les mecs, non, non. on regarde, ça peut faire avancer la game. Tu veux juste finir la game Je t'ai pas croisé. Oui, il vient de dire je t'ai pas croisé, ça veut dire qu'il est deck parce que j'ai l'ai cramé LG alors qu'il a rien fait. Ah, bah, ah, il fait de fou. Hein. Attention, le pipe, le pipe. Attention. Ok. Eh, il y a beaucoup d'équipes dans la game. Je sais pas qui mis dans quel champ. bah, ah, je ah, les vous deux. Ah, les vous deux. Ah, bâtard. <laughs> On est vraiment Alors, Genre, y'a a pas de rôle à info. bah, si, justement. Ah, bah oui, bah oui, il est bien léger en fait. <laughs> <laughs> Ah si, ah si, tu m'enlèves 3 coeurs par coup quoi Je suis sûr ah, ah, Non, non, les mecs, laissez, laissez Il essaye de paye Tu as une info pour ta défense <laughs> Les gars, t'as une info pour ta défense Mais il m'attaque les deux sans raison moi je m'attaque Moi je t'attaque ah, pas hein. <laughs> Bichard, Bichard, tu pars pas Tu pars pas, tu restes Oui, oui, vous me tuez s'il est pas léger hein. J'ai deux caps, j'en voudrais bien Mais euh, par contre, moi j'en ai qu'une, donc les gars, écartez-vous, j'ai fait, j'ai fighté quoi. Non, mais les gars, j'ai fighté. Ah, ah, ah, oh, bah, <laughs> bon bah je suis mort. bon bah je suis mort. bah... aussi les gars. Les gars, attendez, attendez, j'ai un moyen de prouver que je suis safe. je, peux, je peux régène, je peux régène, je peux il m'a mis le chasseur, je peux régène. Non, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Regardez, regardez, regardez, regardez, vraiment, vraiment. Écoutez, regardez, regardez-moi, regardez-moi, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde, regarde. Si, si, si, si, si je suis loup-garou, je peux pas régène. Je perds les, les seeker bah, ok Oui, tu peux gaper dans le vide. Ouais, je peux gaper dans le vide. Non, mais non, mais attendez, mais vous mettez trois coups, vous mettez trois coups. Vous mettez trois coups, vous mettez trois coups. Bah, ok, oh tant pis. Vas-y, on met trois coups. Vous perdez, vous perdez un, un atout. Un atout. Bah j'ai plus de gap en fait. Donc euh... Ouais, il a refait ouais, ah, euh, le truc à chaque fois, il fait toujours ça. Il fait ouais, non, je suis safe, mais alors vraiment, le mec il sait très bien. Bah attends, il y a un truc simple. Est-ce qu'il y, a un, un monster par ici Ouais, ouais, ouais, au pire. Euh... Là c'est un peu trop d'arbres parce qu'en fait c'était des hein. Bah voilà. Ouais, mais justement, il était à côté. Il y a un bug là. Ah ouais Je suis censé plus avoir de cœur Vous savez ce qui peut me sauver là Ce qui peut me sauver, c'est qu'il y a un LG qui me rejoigne. Mais les gars, d'ailleurs, il y a qui Vous savez qui les gars par Bichard comme Ok, donc port, finit, le reste. C'est eux que je dois trouver. Wesh les gars Les gars, il le reste, le reste, passe des capes s'il te plaît Quoi J'ai deux cœurs Ah, ah là là, y'a pas. Ah merde, saut. Merci. Hein oh, tu euh. quoi toi Go go go euh, Il me faut du heal, il me faut du heal, oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Passez-moi encore, passez-moi encore. Mais deux, j'en ai eu deux là. Mais frère, j'ai pas, de cœur. J'en ai donné deux. Ouais. Attendez. Euh, hein T'as du heal hein. mais, mais pourquoi tu m'attires dans un guet-apens là Drop, drop, drop. tiens, on t'a 20 Mais non. <laughs> C'est pas joli. Oh, merci, gros. 70 Apple J'ai choisi. Au contraire récule du Steph, là. ouais, ça sera bien. Oui. Ah, putain. Ah, ah, bah, bon bah, je suis mort. <laughs> Bon bah, c'est mort. Vous savez ce qui peut me sauver, là Il peut me sauver, c'est qu'il y a un LG qui me rejoigne. Wesh, les gars Les gars, il y a le reste, le reste, passe des Apple, s'il te plaît je, je, je, vais tuer LG Je vais tuer LG Pitié Pitié, regardez Regardez Regardez Voilà Ok. En vrai, en vrai, est Monte jarres derrière toi. Oh putain. Venez les gars Faut qu'on finisse là, faut qu'on finisse, donc go tous hein Vas-y vas-y T'inquiète, t'inquiète, je suis pas venez peut-être quand même, hein. Vas-y, euh, Bon, <laughs> Oh la Il a un HP, hein. il change de ouf. Il est là, il charge Ça le reste va bien mais hein. Non gros, non oh, non non En vrai tu devrais pas, hein, tu devrais pas, hein, vraiment. Tu devrais pas, hein. Tu devrais pas, tu devrais pas, hein, tu devrais pas, hein. Oui bon. Vraiment. Bon. Ah Ah ouais, ça c'est... C'est cocasse du coup. <laughs> ah, je suis le dernier LG, oh, oh, je suis le dernier non LG. <laughs> Écoutez-moi, regardez, ça c'est un V9V3. Hein. On a pris de gâteau. Hein, Il est où le dernier là Il est quoi là Sopaling Attends, mais t'es pas, pas. Mais non, je suis. non, non, non, non, je viens de tuer l'AGB. Mais Mais non, c'est Il va mourir, il va mourir. Non, non, non, je ne suis pas LGB, il sait de. Mais non, mais non. Non, mais le est mort, il est en. Il a une Là-haut, là Je connais pas, de toute façon, je sais même pas ce que c'est solitaire, donc bon, mec. Bah, Putain, mais non, mais commencez pas à fuir le, le serve va close, il est 20h. Il, est full, il est Mais je sais pas, je sais pas. Non, non, non, non, non, non, non, je suis loup. je suis chalou, je suis chalou, je suis chalou, je suis Je suis chalou. Je suis, non, il essaie de te retourner, il essaie de te retourner est loup solitaire, Tiens, j'ai 20 gapple, tiens. Oh bah, merci. Vas-y. Mais il veut juste t'avoir dans ta poche. Oui, non, non, mais je suis chaloux, je suis chalou, Sopaling Je fais partie des... Je sais que t'es moi je sais pas ce que c'est le solitaire, il y a déjà un solitaire qui est mort, donc bon. Loup solitaire, il a 14 heures, il a win tout seul. La broc. Non mais je suis avec toi Je suis avec ça toi change, Ça change pas Mais non je suis chien Je suis chien T'es quoi toi Bah à ton avis Je suis peut-être euh, le monsieur 15 coeurs Quoi Je comprends plus rien À ton avis bon, En vrai je suis pas, 15 je suis 12 coeurs, mais bon Ah tu vas me tuer Je suis trop nul en PvP Ah la magie Allez Oh Allez reviens j'ai plus de oui, bah attends, moi j'en ai. Eh bah, pas moi. Allez. Voilà. 2G Ah, il était ange. Mais il était revive Mais c'est une blague Allez, viens, on finit là. T'as 15 quarts du coup Ah oui Ouais, mais il faut qu'on finisse. Au moins, si tu me tues, ce sera plus rapide. Oh Cette flèche Cette flèche oh, j'adore J'adore ce jeu. Allez, go. Gel. GG Mais genre